kantor ini ya. Halo guys, Assalamualaikum Ketemu lagi bersama Jepret Family Oke, vlog kali ini saya mau ngajakin mertua buat barbekan di rumah Ya, ini karena li lagi liburan Golden Week tadinya kita mau ngajakin dia ke Toyama Keng cuman karena kemarin harinya panas jadi nggak jadi ya bagai gantinya hari ini saya mau ngajakin dia berbagian di rumah nah sekarang saya lagi di perjalanan mau jemput dulu kakek Skamotonya nanti kalau dijemput kita sama-sama berbagian di rumah ya oke okay. guys, sekarang sore di rumah dan jemput kakek. Sekarang kita mau siap siap buat barbekyuan. Ayo, saya siap dulu ya. Ini guys, daging yang mau kita bakar hari ini. Papa, boleh minta kupu ah, Green to silver. Ada daging kan, Daging sapi harami. Terus ini juga yakini kuset. Ada juga sedikit sayuran. Teriyaki sama apa ya? Papa, kita minta. Hmm, kita kenapa ada apa? Oh, materi ya. Papa Gasukutono. Ada juga Arya di sini. Arya. Yeay. Konnichiwa, Wah. Selamat siang, Wah. Selamat siang. <laughs> Kyo banyakin nih eh. kusyo hmm. ne. Kyo bakar-bakar daging. Hey. Sambil nunggu arangnya matang. Eh. Kakek udah kelaparan jadi makan dulu sushi. Eh, Runa juga makan iyo hmm. hmm. makan dulu sushi Arya juga makan sushi ah ambil itu sumpitnya sendiri ambil sumpit merauka nah? samong Hmm. Nah. hmm. うんあもううまっうんそれにこちょっとこれ屋根があるもんだよな、ねねいいやろじいちゃんこれいいやろこれええやんうんうん。うん。ううん。ううん。 やろうが。じゃあママが持ってこうや。

取られた取られて水入ってない水あレモンテだねこれお茶茶 makan dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hmm? せ見ていただきますのでで食べるうんうまいなでちょうだいー、句が多いなあの玉ねぎ大丈夫か前はそうそうそうそ食べたらうまそ スプーン焦げすぎてママはママ集中的に取る焦げすぎてあんま美味しくねスプーンスプーン

じゃらどかのしどかの町で犬食べる町おるよお前だメダンメダンが分かるあれメダンメダンの人は一部2個犬食べるよルナ大好きだイカ入ったよ支えてる Come on, come on. 내 초코야. 여보니 네네. 스푼. 네네 스푼. 어때? 응. 괜찮은 거 말이야? 스푼. 소만. 소만. 소만. 너만 어떻게 먹어? 맞다. 유자 너 오나가 이빨? 뭐야? 아, 나, 나, 나, 어떻게 이라고 생각하야? 뭐야? 응, 뭐야? どうはや寿司でも食べてたらいいな、うんうん hmm. Kate kamu tuh kekenyangan ya? Oke, kenyang dia. Iya. Udah, laginya masih banyak. Ah. Enak sekali nih makan di luar. Sekarang mau ten. Kotor tapi udah main nah. Nah, aku mau keluar dari sini. Sini. Nah, kue ayah. Taberi yang gohan. Apa gohan mau taberi yang ya? Iya. Kue tabung sah ini tuh kara. Tak. Nokat kita ada. Tuh tak. Tuh. うん、どうしたのお母心配に食れへんちょっとだけ食えたのにうわー、うん、おせんべいうんどうしたじゃ卵や卵あ、お寿司かもっと欲しい ね、いいもうこれいらないよこんなつぶつぶやろこんな黒いやつこれも黒いちょっとそんなに高くもないよ、高く見えるああ危ないよ Kita semua udah kenyang. Cuci mulutnya pakai semangka. Ini siap. Eh? Mona kay pa ng pamarinaw. Si kare. Iya. Kowa. Sinur. Jijang sih kata biru. Iya, oh. Sudah kan? Oh, kok gitu? Ah, dia mencong loh ya. Kowa. Dan selesai. Ah, お前はポップコーンか <laughs> あちゃんスイカ食べるスイカお前はスイカ食べるかスイカかお前はあいちゃんお前スイカ食べるかはいスイカかお前ははいスイカあげるぞスイカかお前はド包丁あるから危なそう あ種種種種抜かないと包丁危ないよね種種食べないねはい自分でもってパパも食べたいからはいペトンセンデリ食べるよ食べれるおもちゃ置いてててもう置いててかもプニプニのおもちゃスイカ食べてて汚れるから、ね

aja buka <coughs> ya kita udah berbikin di, di halaman rumah lumayan kenyang enak ya wis kata hmm. ini kok wis kata nih jangan cukup kue tota <coughs> hancur hancur oke vlog hari ini cukup sampai di sini dulu ya sampai jumpa di vlog berikutnya bye bye bye bye, <laughs> bye, -bye.